Online Gospel Fest. ebana bana, mtazamaji wa BTV Online, pembeni yangu niko naye Matumaini Waki. Wewe ninapomwongelea huyu uh, nadhani unamtambua kabisa ni nani, tangu tulipokuwa watoto mpaka tunakuwa watu wazima. Uh, tunaona zile komedi zake, tunaona vile anavyoigiza uh, katika uh, media ambazo tunaziangalia sehemu zozote zile tulipokuwa tukielekea. Pembeni yangu ndio yupo hapa. Bwana Yesu asifiwe. Amina, amina za uzima. Mungu ni mwema. Nimefurahi kukuona jijini Arusha leo. Ah, na mimi nimefurahi kuwaona leo. Unaweza ukajitambulisha kwa jina lako kamili ambalo watu hawalifahamu? Najua matumaini wanalifahamu, lakini la kwako mwenyewe. Okay, mimi jina langu naitwa Tumaini Martin Mwakibibi Nyakiusa. Nimeokoka, nampenda Yesu na ninachojivunia zaidi, najulikana duniani na mbinguni. Asanteni. Kwa hiyo anajulikana duniani na mbinguni. Kwa hiyo usilete mchezo mtu anayejulikana duniani na mbinguni. Matumaini, uh, leo uko jijini Arusha, umehamia Arusha ama umekuja kwa ajili ya Niweza TV tu? Mm, kwa sasa hivi naweza nikasema nimekuja kwa ajili ya uzinduzi, lakini ninarudi Dar es Salaam, pia nitarudi kwa ajili ya kufanya kazi na Uweza TV kwa sababu huyu ni baba yangu, inaweza nikasema ni second baba yangu wa kiroho mimi babangu wa kiroho ni Bruno Mwakibolwa pale mito ya Baraka, lakini huyu anaweza ni babangu wa pili ambaye mara nyingi nakuwa pamoja naye, nafanya naye kazi mara nyingi. Sasa alivyoleta hili jambo na ametamani nifanye kazi na Uweza TV, kwa hiyo na mimi nitakuwepo. Na upande wa comedy aise, my friend, ni, ni moto wa kuotea mbali. BTV popote mlipo, e, tunaomba mtusapoti Uweza TV tunakuja. E, kama kawaida nitakuwepo kwa ajili ya kufanya kazi na Uweza TV. Kwa hiyo ninaenda alafu nitarudi. Utafanya kazi kwa kama comedian tu ama kuna vitu vingine ambavyo utavifanya ndani ya Uweza TV? E, kwa mujibu alio, alio tuliozungumza na mtumishi ana hii nani programu ya, ya, ya upande wa entertainment tutakuwa na tutakuwa na upande wa comedy, manake tutakuwa na kipindi ambacho kitakuwa kina, kina, kina mafundisho yani ambayo yatakuwa yanaendana na comedy, yani mtu anacheka pia anajifunza mambo ya Mungu. Yatakuwa ni mambo ya Mungu tu, lakini ambayo yatakuwa yanawakilisha kwa upande wa comedy. Alafu pia tutakuwa na movie ambazo zile movie tutakuwa tunachukua history za kwenye Biblia, maandiko ya kwenye Biblia ya watumishi walioko kwenye Biblia, kama kina Elia. Elia alishusha moto, ilikuwaje? Tunachukua yale maandiko, tunacheza movie ili kuwapelekea watu ujumbe wa Mungu kupitia Biblia. Kwa hiyo ndivyo tutakuwa tunafanya. Basi mwambie mtazamaji wa BTV Online anawezaje kuipata Niweza TV, uh, eh, iko wapi? Okay. Niweza TV kuna option mbili ambazo unaweza ukazipata, ni rahisi kabisa. Ukiingia YouTube pale una kwenye search unaandika ni, unaandika uweza TV, uweza TV utakuta pale mafaili na programu zote ziko pale. Utachagua kipindi unachotaka kuangalia, kama ni kipindi cha comedy unataka kuangalia wimbo, maana tutakuwa na nyimbo za waimbaji mbalimbali zitakuwepo mule. Unataka kuangalia wimbo wako, unataka kuangalia maombi, unataka kila kitu ambacho kipo mule utakipata alafu baada ya kuangalia unachokipenda basi unaenda kwenye upande wa kulia hapa kuna maandishi mekundu yameandikwa subscribe unabonyeza pale ndwa ukishabonyeza pale yanapotea kinakuja kikengere ngarangara unakabonyeza ngwa tayari unakuwa umeishajisajili kwenye niuweza tv kwa hiyo kila komedi tutakayoirusha wewe utaipata kila maombi atakayorushwa utayapata kwao utachagua tu kipi ambacho unakipendelea Mm. Haya, asante sana Matumaini. Option ya pili nilisahau, niliforget. Option ya pili unaingia Instagram. Instagram pale unatafuta ni uweza ni uweza una unapiga unakuta profaili pale unaenda pale kwenye kwenye bio pale kwenye ma, m, nani pale ma, maelekezo na nini kuna linki utaikuta pale unabonyeza ile linki ndua ile inakupeleka moja kwa moja youtube ukishafika kule youtube unakuta pale nani mambo ya mambo mambo yote vipindi vinavyoendelea na nini unatafuta kipindi unachokitaka basi unakiangalia ukimaliza kama kawaida unabonyeza maandishi mekundu ndwa yakishapotea kinakuja kikengele unabonyeza na chenyewe ngwa alafu unakuwa umeishajisajili kwa hiyo kila kinachoingia yani hiyo kama utashindwa kusachi huku nenda kwenye instagram niuweza unakuja unabonyeza ile linki, utakuta tu vinani vimikwaji viko vingi vingi na maelekezo pa, ile ndo linki kwao, unabonyeza ile ndwa tayari na kupeleka moja kwa moja YouTube. Usisahau kusubscribe ili uweze kupata vipindi vinavyoendelea. Asanteni. Yaani pale ni ndwa ndwa, yaani usipoelewa basi wewe utakuwa ni mgumu sana. Amekuelekeza vizuri kabisa kabisa. Basi mtazamaji wa BTV, huyo ni Matumaini na amekwambia coming soon vipindi katika Niweza Comedy atakuwepo naye atakuwa akifanya uh, pamoja na Niweza TV. Asante sana, usisahau kusubscribe TV online kwa mtu wa kwanza kupokea video zetu for Instagram, Facebook at BTV online. La kwangu jina ni Angela Steven, chao. BTV online Gospel Fest.